අයබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදැසන පුවත් විකාශයයි මේ මම රවිෂ්කා ගම්ලත් ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත IMF එකගතා පිළිබඳ ගිවිසුම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි පක්ෂව 120යි විපක්ෂව 25යි සමගි ජනබලවේගය නිදහස් පක්ෂය සහ TNA ඡන්දය දීමෙන් වළකී ජාතික ජනබලවේගේ ඩලස් කණ්ඩායම සහ විමල් කණ්ඩායම විරුද්ධ වෙයි. IMF එකකතා පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම ඊයේ පැවැත්වුණා. එහිදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 120ක් හිමි වුණා. විපක්ෂව හිමි වුණේ ඡන්ද 25ක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 95කින් IMF එකඟතා සම්මත වුණා. සමගී ජනබලවේගය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ද්‍රවිඩ ජාතික සංධානය ඡන්දය ලබා දීමෙන් වැළකී සිටියා. ජාතික ජනබලවේගය නිදහස් ජාතික සභාව සහ උත්තර ලංකා සභාගය මීට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දුන්නා. IMF එකකදා සඳහා පක්ෂව ඡන්ද එකසේ විස්සක් හිමි වූ අතර විරුද්ධව හිමි වුණේ ඡන්ද විසි පහක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 95කින් මෙය සම්මත වුණා. ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමගි ජනබලවේගය සහ ද්‍රවිඩ ජාතික සංධානය ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 120යි විරුද්ධව 25යි. ඒ අනුව යෝජනාව සම්මතයි. අද උදෑසන සිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂව සහ විපක්ෂව IMF ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක අපි එකඟතාවයක් ගත්තා. තමන් ඉල්ලන පළාත් පාලන ආයතනයෙන් ළඟම ස්ථානකට తాවකාලික පත් කළා. එයාට නැවත රාජ්‍ය සේවයට යන්න. මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න එක්කෙනා කොහොමද තමන්ගේ කොට්ටාසයෙන් පිටට යන්න කියලා කියන්නේ? ඒකයි මම අහන්නේ. එහෙම ලොකු ගැටලුවක් එන්න විදියක් නැහැ. ඒ ආවොත් ඒකත් විසඳලා දෙනවා. විවිධ රාජ්‍ය සේවක පැතිකඩ වලින් අපිට එනවා බරපතල චෝදනාවක්. තවමත් ඒගොල්ලන්ට වැටුප් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ඉන්නත් ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මට කතා කරා තාම පඩි ලැබුණේ නැහැ. නෑ කියලා. ඔබතුමාලා කියලා මැතිවරණ කොමිසමට ඔය කරුණු ටික ඉදිරිපත් කළා ඒගොල්ලෝ නිර්දේශයක් කිව්වොත් එතනම තියන්න කියලා අපි එහෙම කරන්නම්. ඔබතුමා කොහොමද කියන්නේ? අපිට ගිහිලා මැතිවරණ කොමිසමට කතා කළා නිර්දේශ කරන්න එන්න. එතකොට ඔබතුමාලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නම් කියලා. කොන්ද පණ නැති කතා කියන්න එන්න එපා. අහිමි වුණු වැටුප් ටික ලබා දෙන්න. නිකන් කොන්ද පණ නැති කතා කියන්න එන්න එපා. කුරැමතුමා. කොන්ද පණ නැති කාගේද කියලා හිටන් පේනවා ඇති. මට හොඳ කොන්දකුත් තියෙනවා කොන්ද පණ තියෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා මගේ කොන්ද ගැන හොයන්න එන්න එපා කාරුවත්. මගේ කොන්ද ගැන හොයන්න ඕන තරම් අය ඉන්නවා. එක රැයින් ප්‍රාතිහාර මැවෙන්නේ නෑ ආර්ථික පණගැන්වීමට කාල පරිච්ඡේදයක් අවශ්‍යයි. Honorable Ryan Wickremesinghe has placed it before the House. It's a national decision for all the members to take. I hope all the members will support it. IMF එක හරියට වෛද්‍යවරයෙක් වගේ. ඔවුන් අපිට කියනවා මේ ෆිසියෝതെරපි එක කරන්න, මේ ඩයට් එක ෆලෝ කරන්න, මේ බෙහෙත් ටික බොන්න, මේ එක්සර්සයිස් ටික කරන්න කියලා. ඒ හින්දා ඊට වඩා හොඳ විකල්පයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. පිඟාන් හොදන්න ඕනේ, පිඟාන් කැඩෙන්න පිඟන් හෝදන්න නැතුව කැබිනට් එකේ තියෙන එක බලාගෙන කතා කරොත් පුළුවන්. අලවි මූලාන මහත්තයා කියනවා තැල්ල බඳින්නත් බෙල්ල ඕන කියලා. එහෙනම් අපි බෙල්ල බේරගෙන රට ආරක්ෂා කරගත්තොත් තමයි ඔබට ඔබේ දේශපාලනය කරන්නත් පුළුවන්. නෑ අපි කරබාගෙන හිටියේ නෑ මහත්තයෝ අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපේ රටේ මේ අර්බුදේ ප්‍රධාන හේතුවක් මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය අපේ රටේ සුනාමිය ආවා ආධාර ගලාගෙන ආවා හැබැයි සුනාමි ඉවරනකොට සුනාමි හොරෙක් බිහි වුණා යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද මික්පහාරක ගනුදෙනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ආවා ආවේ ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා 2015 පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා මහ බැංකුවට ගෙවුවා ගරු සභාපතිතුමා කොවිඩ් වසංගතය ආවා කොවිඩ් ඉවරකොට රට හැදේ කිව්වා හැබැයි ඒකෙන් එළියට ආවේ ඇන්ටිජන් ගනුදෙනු ඒකෙන් එළියට ආවේ හොටල් නිරෝධායන කරන ගහන දේ ඒකෙන් එළියට ආවේ වැක්සින් ගේනකොට කරපු හොරකම් ඊළඟ එක්ස්පර්ට් රොයල් නෞකාව අපිට බිලියන 6මාරක් හතක් ගන්න පුළුවන් තැන විශේෂයෙන් කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මනෝලෝකෙක ජීවත් වෙනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ පුද්ගලිකංශ වැටුප ලබන්නගේ ගොවියගේ ධීවරයාගේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිත කතාව තියෙන අතිශය අමහිරි ජීවිත කතාවක් ගැටුම තියෙන උතන ඒ නිසා අපි බලමු ඉදිරියේදී ජයග්‍රහණය කරන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මනෝලෝකයේද පොළවේ යථාර්ථයේද ඒ නිසා කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි මේකට විරුද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවා බැංකු පද්ධතියේ මේ ණය කපහැරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ බැංකු අවධානය මුහුණ දෙනවා ඔවුන්නේ අවධානම කතා කරනකොට ඔව් බැංකුවලට තර්ජනය කළා කියනවා එහෙනම් මේ ආර්ථිකේ බාර ගන්න බැංකුවේ තිබෙන්නේ මේ ආර්ථික බාර ගන්න නෙවෙයි මේ යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහුගේ තිබෙන මේ උමතුව මේකට විරුද්ධ වීම සඳහා අපි පාදක කරගන්න ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත්ත සම්බන්ධව විශාල වශයෙන් ජනමතයක් ගොඩනැගමින් තිබෙනවා මේ ජනතාව මර්ධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන පනතක්ය මේ IMF කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරනකොට ජනතාව විරුද්ධ වෙන වීමේදී මේක අපි යොදාගන්න මේ ඉඩකඩ තියෙනවායි කියලා. අපි කිසිදු ආකාරයක ජනතාවට පීඩනයක් ඇති කරනු ලබන පනතක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මේ රටේ දේශපාලඥයින් යනු කන්න ඕනෙ වුණාම කබර ගොයා තල ගොයා කරගන්න જાතියක්. ඊට කදිම උදාහරණය IMF. අදටත් එක්ක IMF ගැන දින 3ක් විවාද කළා. IMF කිය ඉතිහාසය සැලකීමේදී භයානකම නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ මෙවරද. මේ IMF යන්නේ දාහත්වනි වතාවට එක් එක් අවස්ථාවල IMF කොන්දේසි ගැන තම තමන් විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න කොටයි ආණ්ඩු පක්ෂය ඉන්න කොටයි දක්වලා තියෙන්නේ දක්වන්නෙම ප්‍රතිචාර දෙකක්. එදා බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමත ලෙස IMFගේ අවස්ථාවේ ඒ ගිවසුම අඩුමගානේ ඩ්‍රාෆක හෝ ඉල්ලා සිටි ප්‍රධාන පුද්ගලයා වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. අද තමන්ට බලය තියෙනකොට හැසිරීම මේ බොහෝ අයගේ තත්ත්වය ඊට වෙනස්. අපේ රටේ මෙතේ මෙතෙක් IMF එක හා ඇතිකරගත් එකඟතා ගිවසුම් සැලකීමේදී මෙවර කොන්දේසි අතිශය භයානක බව තමයි බොහෝ විද්වතුන්ගේ මතය. ඒ නිසයි අද මේ දක්වා තුන්දින විවාදයක් පවා පැවැත්වුණේ. නමුත් මේ තුන්දින සම්පූර්ණ විවාදය පුරාම එකින් එක මේ කොන්දේසි එකඟතා මොනවද කියලා කතා කළේ කියෙන් කී දෙනාද. මෙවර මේ IMF ගිවසුමේ සඳහන් ප්‍රධාන පරමාර්ථ ගණන හයක්. පළවෙනි එක තමයි මූල්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණයේ ඇතුළත් කරගත්තා වූ ආදායම් වර්ධනය මත පදනම් මූල්ලේ ඒකාග්‍රතාවයක් ගොඩනගාගන්ට ඕන කියන එක. දෙක තමයි රාජ්‍ය ණය ගැඹුරු ලෙසින් ප්‍රතිවියහ ගත කරන්නට ඕන කියන එක. තුන්ගනි කාරණාව තමයි විනිමය අනුපාතය නම්්‍යශීලී වූ මිල ස්ථායි කරණයක්. උපායමාර්ග ඒ සඳහා අනුගමනය කිරීම. හතරවෙනි එක තමයි මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායිතාව ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනි. පස්වෙනි කාරණාව තමයි දූෂණය අවම කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිසංස් කරන. හිතන තරම් ලේසි වැඩක් නෙවෙයි නේද. හයවෙනි එක තමයි ආර්ථික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මේ ගිවිසුමේ සඳහන් මූලික පරමාර්ථ හය. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිර්දේශ පිළිබඳව නෙවෙයි. නියෝග පිළිබඳව. හෙට දවසේ මේ නියෝග එකින් එක ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබෙනවා. ආං එවිට පැනනගින ජන විරෝධය පාලනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි බොහෝ වෙලාවට ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වැනි නවනීති අවශ්‍ය වන්නේ කියනක තමයි බොහෝ විද්වතුන්ගේ මතය. දැන් අද චන්දය දෙන අය හෙට බොහෝ වෙලාවට අපහු විරුද්ධවෙන්ට පුළුවන්. අද විරුද්ධ වෙන අය හෙට බොහෝ වෙලාවට අපහු මේකට පක්ෂව කතා කරන්නට පුළුවන්. මේ අපට ඇත්තේ බැඳලා ගැහුවත් ගහලා බැන්දත් එක් එකම ප්‍රතිඵලය දෙන පාර්ලිමේන්තුවක් බව තේරුම් ගැනීමට ඇති හොඳම උදාහරණය මේ IMF සුරංගනාවියයි ඔවු IMF රාක්ෂයයි. තිබුණාට වඩා වලකට රට තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. මේ IMF ඩොක්‍රමට් එකේ පිටුවන්ක එකසිය විස්සේ ඩේට රිපෝටිං රික්වාමන්ස් කියලා මේ අපි කොහොමද ඉදිරියේදී IMFට රිපෝට් කරන්නේ මොන විදිහේ රික්වාමන්ස්ද තියෙන්නේ කියලා මේක අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. හැම මාසෙම ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕන. මේ විදිහට වීක්ලි, ඩේලි, බයිවීක්ලි, මන්ත්ලි, ක්වාටර්ලි, ඇනුවලි මේ තියෙන ලැයිස්තුව එහෙම පිටින්ම තියෙන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් විතරයි. මේ ඔක්කොම මෙතනින් පස්සේ ෆීඩ් කරනවා. අපේ තියෙන ලික්විඩිටි කරන්සි බ්‍රේක් ඩවුන් එක ඩේලි රිපෝට් එකකින් ටෙම්ප්ලේට් එකකින් අපි අප්ඩේට් කරනවා. ස්ටේට් බෑන්ක්ස් වල තියෙන ඇරියස් එක මන්ත්‍රී අපි අප්ඩේට් කරනවා. මේකේ තව එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා ඇසට් ක්වොලිටි රිවීව් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ asset quality review එක state owned banks වල regularly update කරන්න ඕන. දැන් මේක ඇත්තටම රටක මම හිතන්නේ IMF එකේ ඉතිහාසෙත් මෙච්චර යටට තල්ලු කරලා අත කරකවලා ධන ගස්සලා ගහපු ඇග්‍රිමන්ට් එකක් නැහැ. රාජ්‍ය ආයතන 52 ධන 4 මේක ආයතන ඇත්තටම 56ක් හඳුනගෙන තියෙනවා CB එක CPC එක ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක RDA එක මේ හතර හඳුනගෙන තියෙනවා අනිත් 52 හඳුනගෙන නැහැ බ්ලැන්කට් කවර් එකක් විදියට 52ක් විතර දාලා තියෙනවා මම මේක පාර්ලිමේන්තුවේ අභියෝග කෙරුවා අද හවස ඡන්දෙට ඉස්සලා ටේබල් කරන්න කියලා මේ 52 මොකද්ද කියලා මේ 52 ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා IMF එක දන්නවා ඇති. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ, රට දන්නේ නැහැ. ඕපන් එන්ඩින් ක්වෙස්චන්ස් තියලා අත උස්සනවද නැද්ද කියලා අපෙන් අහනවා. අපි කියනවා අපි එහෙම අත උස්සන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා තව වෙන අලුත් වර්ගයේ ටැක්ස් ගණනාවක්. property tax, gift and inheritance tax. මේ දෙකම එන්න නියමිතයි මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බරේට ඉස්සෙල්ලා. මේ මූල්‍ය අරමුදලේ එකඟතා ලියවිල්ලට ඒ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබුණයි කියලා කිසිදු නීත්‍යානුකූල භාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව එහි තිබෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව වෙන වෙනම ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා අදාළ අනපනත් ගෙනීමට. ඒ නිසා මේක බලාත්මක නෑ. ඒ වගේම මේ ගෝඨාභය නන්දසේන රාජපක්ෂ බලයට පත්වෙච්ච වෙලාවේ මොහු බලයට ගෙනීමේ විපාකය තමයි මේ 2020 2030 කියන මේ දුර්භාග්‍ය සම්පන්න දශකය නිසා රටට අහිමි වෙලා තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 246ක් රජේ ණය ප්‍රමාණය බිලියන 46යි. ඒ වගේ පස් ගුණයක් රටට නැති කරලා තියෙනවා. 2019 ඒ රට රකින්න විරුවා කියන ව්‍යාජයේ බලයට නොගෙන ආවා නම් 2030 වෙනකොට මේ රටේ ඒක පුජ්‍යල ආදායම අඩුම තරමින් ඩොලර් 5434යි. 103 වර්ධනය ගත්තා නම්. ඒ කියන්නේ එක පුජ්‍යලයකට උපනූපන් සෑම පුජ්‍යලයකටම මේ රටේ අහිමි කරපු ධනය ඩොලර් 1090යි. රුපියල් 3 ලක්ෂ 59000ක් සෑම පුරවැසියෙකුටම මෙන්න මේ රට රකින විරුවාය මේ කාලකන්නි පාලනය නිසා අපිට අහිමි කරලා තියෙනවා. මේක සාහසික ආර්ථික අපරාධයක් මේ මූල අරමුදලේ ණය පොලියනම් ඉතා අධිකයි. සියයට අටයි සියට අටයි ගැන අපි මේ ණය නොගෙවා හිටියොත් අවුරුදු අටකින් එකන් දෙදස් තිහේදී ඒ ණය ඩබල් වෙනවා. ඉතාම අධික පොලියට දීලා තියෙන්නේ. අර හිඟන්නන්ට උණුබත් නෑ වගේ අපටත් දැන් අවස්ථා අහිමි කරලා තියෙනවා රජය පිළිබඳ විශ්වාසනීයත්වයක් දැනට නැති නිසා ඒ වගේ මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාරණා නැති නිසා අපි මේ ඡන්දයෙන් වැළකී සිටින්නට පාර්ලිමේන්තුවේ තීරණය කළ බව කියනවා. එම පුවතත් සමගින් උදැසන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.